untuk teman-teman yang sudah mulai lupa daratan. Satu lagu buat kalian. Check this out. a susah Baru kamu datang Lantas saat senang Kau pergi menghilang Ketemu di jalan Pura-pura lupa Harus bilang apa Itu kamu anjing down. Baru kamu datang Lantas saat senang Kau pergi menghilang Ketemu di jalan Pura-pura lupa Harus bilang apa Itu kamu anjing